жастар жиналған қауым бүгін осында жиналған халық нағыз демократиялы жарқын қазақтың болашағының бастаушылары деп білемін өкінішке орай ол бастаушылардың арасында дәл осы жерде менің жұбайым жанболат мамай жоқ себебі бұл билік сайлауына алдын ала дайындалды бұлар сайлауды сайқымазақ түрде әділетсіздік пен өткізгені аздай өздері ең қатты қорқатын оппоненттерін алдын ала жала жауып түрмеге қамап қойды жанболат қамалған кезде бір бірқатар саясаттанушылар сарапшылар айтты яғни осы жылы президент сайлауы да парламент сайлауы да өтеді деп енді қазір жанболаттың шешімі сот шешімі шығуға дайын ертең сот үкімін оқиды сол жерде не істеп жатыр дейсіздер ғой жанболатты алты жарым жылға барлық саяси қоғамдық журналистік өмірге араласуға тыйым салып жатыр осы күзде тоқаевтың жеті жылға сайланғанын ескерсек тоқаевтың президенттік мерзіміне алты жарым жыл қалыпты сол алты жарым жылға жанболатты толық шектеп жатыр халық өзінің деңгейінің өткенін демократияға дайын екенін осы сайлауда дәлелдеді себебі алматы қаласы бойынша үш округта да нағыз халыққа дауыс берген адамдардың протоколдар бойынша да бақылаушылардың есебі бойынша да жеңгенін билік көпе көрнеу фальсификация билік сол сатқындармен бірге қол алысып халықтың үмітін алдады ұрлық жасады қазақтың болашағын ұрлады қазақтың болашағын ұрлағандарға пікір айта алмасақ өз сөзімізді айта алмасақ біздің азамат болғанымыз қайда қазақ болғанымыз қайда осы сайлау кезінде авторитарлы билік екенін анық көрсетті ал халық сайлаумен өзгерте алмайтынын демократиялы түрде өзгеріске биліктің дайын емес екенін көргенде сайлаудан тыс не қалады тек қана алаң қалады ал алаңға да қазақтың дайын екені бұл жүйеден шаршағанын бір жыл бұрын көрдік осы алаң лық толы тұрды қытығына тие беретін болса алаң қайталанады қаңтар қайталай тиімділігін халық алдында мен оппозиционер ретінде оған қуанышты шығармын бірақ қазақтың болашағын ойлайтын азамат ретінде мемлекетшіл азамат ретінде биліктің бұл үлкен қателігі деп санаймын сондықтан өзгеріс бәрібір болады отыз жыл осы елді билеп төстеп мен керек болса қазаққа құдаймын деген назарбаевтың отыз жылғы билігін қаңтарда қазақ отыз сағатта құлатты ал тоқаевта отыз жыл емес жеті жылда жоқ өзгеріс жасайтын уақыт келді егер ол өзгеріс жасалмаса дәл осы алаңдарда ол өзгерісті халық өзі жасайтын болады ал біз қашанда халықпен бірге боламыз қазақтың болашағын ойлаған азаматтар осы сайлауда биліктің кесірінен парламент мінберіне бара алмады мінбер бермесін парламенттің бермесін бізде алаң және халық біздің жағымызда болады рахмет өте дұрыс айтып кетті бұл жерде шынымен де жанболат мамайды да айту керек ол жігіт қазір әділетсіздіктен қамауда бәріміз білеміз бұны бұл жерде ермек нарымбаевты айту керек ол да назарбаевтың кезінде от, ә, қамалды тоқаевтың кезінде де отыр рас па жоқ па бұл жерде марғұлан боранбайды айту керек бұл жерде данат намазбайды айту керек мен айтпаған қаншама ә, біздің әріптестер отыр қамауда яғни ескі қазақстан дейміз жаңа қазақстан дейміз айырмашылығы жоқ деген сөз